Nima deb o'ylaysiz 31 ming kilometr masofa kammi yoki ko'p? katta ehtimol bilan ko'p deyishingiz aniq vaholanki bu yer ekvatorining 4 dan 3 qismiga to'g'ri keladi biroq koinotda masofa boshqacha o'lchanadi fazoviy o'lchamlarda 31 ming kilometr judayam kam ayni shunday masofada 2029 yilda bizning sayyoramizga apofis deb ataladigan asteroid yaqinlashmoqda bu samoviy jism yerga qanchalik yaqin kelishini yaxshiroq tushunishingiz uchun yodda tutingki u yer va uning orbitasidagi sputniklari orasidan uchib o'tadi apofis nomi qadimgi misr tartibsizlik xudosi nomidan olingan bu asteroid astronomlar tomonidan juda ham xavfli deya ta'kidlanmoqda agar u yetarlicha hajmga ega bo'lsa yer atrofida aylana oladi apofis esa ushbu ikki talabga javob beradi uning diametri 340 metr taqqoslash uchun aytaman u Eiffel minorasidan 16 metrga kattaroq bularning hammasi ancha qo'rqinchli eshitiladi biroq hozirdan sizni tinchlantirmoqchiman olimlar uzoq izlanishlaridan keyin apofisning yer bilan to'qnashuv ehtimoli 100 mingdan bir ekanligini aniqlashdi bu juda kam biroq umr davomida chaqmoq urish ehtimolidan ko'proq agar apofis yer bilan to'qnashganda nima bo'lgan bo'lar edi bizning sayyora ko'p bora osmon jismlari bilan to'qnashgan va albatta eng halokatli to'qnashuv bundan 65 million yil ilgari katta ehtimol bilan dinozavrlarning qirilib ketishiga sabab bo'lgan ammo ushbu asteroidning diametri apofisdan bir necha marta katta bo'lgan kamida 11 kilometr atrofida lekin bu apofis muammo tug'dirmagan bo'lardi degani emas halokatli oqibatlar kichik osmon jismlari bilan to'qnashuvlarda ham uchraydi eng so'nggi shunday hodisa tunguska meteoridi edi 1908 yilda sibir osmonida deyarli hech kim yashamaydigan qismlarda portladi sirli samoviy jism diametri taxminan bir necha 10 metr edi ya'ni u apofisdan anchagina kichik bo'lgan ushbu portlash 2000 kvadrat kilometr hududdagi daraxtlarni yer tishlatdi portlash joydan bir necha 100 kilometr uzoqlikdagi shahar shaharlarda esa oynalar chilparchin bo'lgan zamonaviy olimlarning fikricha portlash kuchi tarixdagi eng kuchli atom bombasi tsar bombaning 3 dan 2 qismiga teng yaxshiyamki tunguska meteoridi odamlar yashamaydigan hududga tushdi shu sababli u vayron bo'lgan o'rmonni hisobga olmaganda katta zarar keltirmadi tasavvur qiling agar shunday hodisa bugungi kunda biror bir megapolisga yaqin joyda sodir bo'lganda masalan o'zbekiston atrofida millionlab odamlar halok bo'lgan iqtisodiy zararni esa tasavvur ham qilish qiyin ammo yuqoridagi aytganimdek apofisning yer bilan to'qnashish ehtimoli juda kam katta futbol stadionini tasavvur qiling ushbu stadionning markazida no'xat osib qo'yilgan bu yer butun stadion atrofida esa qum zarralaridek jismlar aylanmoqda bular asteroidlar bunday keng joyda bu jismlarning to'qnashishi ehtimoli judayam kam apofisning yerga yaqinlashuvi ancha ijobiy hodisa gap shundaki u bizga yaqinlashsa olimlar uni chuqurroq o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishadi bu hodisa ularga shu kabi obyektlar tabiatini o'rganish imkonini beradi bundan tashqari yerning asteroidlar bilan to'qnashuvining oldini olish rejalarini ishlab chiqish topishga yordam beradi ammo apofis yaqinlashuvidan nafaqat astronomlar xursand bo'lishi mumkin balki biz oddiy odamlar ham gap shundaki yerga bir qadar yaqinlashgan asteroid tungi osmonda yulduzlardek yorqin ko'rinish oladi uni tunda oddiy ko'z bilan ko'rish mumkin bo'ladi birinchi bo'lib avstraliyaliklar keyin janubiy osiyo xalqlari ko'rishadi keyin uni rossiyaning eng g'arbiy qismidan va butun yevropadan ko'rish mumkin bo'ladi uning yerga eng yaqinlashuv nuqtasi shimoliy Amerika bo'ladi. Shundan keyin u yerdan kosmosga qaytib ketadi. Apofis haqida gapirar ekanmiz, bizning omadimiz bor. Yuqorida aytilgandek, uning to'qnashuv ehtimoli deyarli 0 ga teng. Olimlar Yer taxminan har 100 million yilda bir marta yirik asteroid bilan to'qnashadi deb hisoblashadi. Bu juda ham katta muddat. Lekin keyingi asteroid bilan Yer to'qnashishi aniqlansa, odamlar nimadir qila olishadimi? Bu savolga javob ha. Asosiy narsa bunday uning trayektoriyasini aniqlashdir. Odatda shunday ham bo'ladi. Zamon zamonaviy astronomiya osmon jismlarini yerdan ancha uzoq masofadan aniqlashga qodir potensiali xavfli asteroid aniqlangandan keyin uning trayektoriyasini o'zgartirish mumkin bo'ladi buning uchun nazariy jihatdan bir necha yo'l mavjud ulardan eng oddiy to'qnashuv sodir etish uchun kosmik jismni to'g'ri asteroidga yuborish agar to'qnashuv yerdan yetarlicha uzoqda sodir bo'lsa uning natijasida asteroid yo'lining minimal o'zgarishi yerni to'qnashuvdan saqlab qoladi bundan tashqari biror narsani ushbu jism bilan to'qnashtirish ham shart emas u uzoq vaqt davomida ushbu asteroid bilan birga uchishi mumkin kosmik kema gravitatsiyasi asteroid gravitatsiyasiga ta'sir o'tkazishni boshlaydi va bu esa trayektoriyaning biroz o'zgarishiga olib keladi bu ham yerni u bilan to'qnashuvdan saqlab qoladi Shuning uchun eng muhimi bunday xavfni oldini olishga vaqt yetishi uchun uni o'z vaqtida aniqlash, ya'ni asteroidlardan qo'rqish kerak emas. Sizningcha insoniyatga nima eng ko'p xavf solmoqda? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'ling va like bosing. Bu men uchun juda muhim. Adekvat va aqlli bo'ling. Ko'rishguncha.